Her Excellency President Dr. Sali Zora, President of Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellency Prime Minister Abiy Ahmed, Prime Minister of Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellencies, Honorable Head of States and Governments, Representatives of Government, Distinguished Guests, Ladies and gentlemen, it's an honor to participate in this inauguration ceremony of the new government of Ethiopia, led by His Excellency Prime Minister Abiy Ahmed. I would like to thank His Excellency Prime Minister Abiy Ahmed and the people of Ethiopia for the customary warm welcome and hospitality according to my delegation and I. I congratulate madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya Marwe Sahlawaab Suudi ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya mudane Abiy axmed hogaamiyaasha dalalka kale wakiilada hogaamiyaasha iyo dalalka marti sharafta kala duwan mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf i ah inaan kasoo qayb galo munaasabadda caleemasaarka xukuumadda cusub ee dowladda etoobiya ee uu hogaamiyo mudane ra-iisul wasaare abiyi axmed waxaan uga mahad celinayaa ra-iisul wasaare abiy iyo shacabka etoobiya soo dhoweynta diiran ay u fidiyeen aniga iyo wafdigayga waxaan shacabka etoobiya ugu hambalyeynayaa sida ay u xoojiyeen dimuqraadiyadda ugana qayb galeen doorashadii lixaad oo heer qaran ah iyaga oo doortay xukuumad ay ku kalsoon yihiin inay si dhaba u matali doonto masaalixdooda qaranna u ilaalin doonto dowladda iyo shacabka soomaaliyeedu waxay ugu hambalyeynayaan ra-iisul wasaare abiye axmed guushii baaxadda lahayd oo uu ka gaaray doorashada waxaan u rajaynaynaa ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu inay guul baraare iyo horumar gaarsiiyaan shacabka iyo dowladda etoobiya xilligan adag ee dunidu wajahaysa caqabadaha waaweyn ee ugu horeeya fayraska dilaaga ah ee covid-19 isbeddelka cimilada adduunka iyo argagixisada baahida ugu weyn ee la qabi karaa huwa in la helo hogaamiye hiraal iyo aragti dheer leh si xal loogu helo dhammaanba mushkiladaha jira si looga gudbo dhibaatooyinka maanta ka jira dunida waxaa lagama maarmaan ah in hogaamiyaashu ay dadaal badan ku bixiyaan xal helidda mushkiladaha rajo abuurka iyo inay keenaan natiijooyin dadkooda iyo dalalkooda u horseedi kara horumar iyo barwaaqo waxaan si weyn u aaminsanahay in marka madaxda afrika ay si daacadnimo ah ugu adeegayaan mustaqbalka iyo aayaha dadkooda ay yihiin awood aan la loodi karin natiijooyinkii ka dhashay doorashooyinkan ka dhacay dalka etoobiya waxa ay si cad u muujinayaan in shacabka etoobiya ay mustaqbalkooda ku maalgashadeen ra-iisul wasaare abiy axmed oo u caddeeyey in shakhsi ahaan ay ka go-an tahay horumarinta iyo kamiro dhalinta himilooyinkooda aniga oo si dhow ula shaqeeyay ra-iisul wasaare abiy axmed mudanayaal iyo marwooyin soomaaliya iyo etoobiya waxaa ka dhexeeya xiriir saaxiibtinimo oo laba geesood ah kaasi oo ku dhisan iskaashi waxwadaqabsi iyo kor u qaadista isku tiirsanaanta waxaannu si wada jira ah isaga kaashanaynaa ka hortagga argagixisada caalamiga ah xoojinta ganacsiga iyo ka wada shaqaynta isku xirka saaxiibadeenna gobolka iyo qaaradda si aannu u hirgelinno gobolka geeska afrika oo ammaan ah midaysan dadkiisu ay nabadgelyo iyo baraaro ku wada nool yihiin tani waa hadaf iyo yool cad oo ay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed hirgelintiisa u taagan yihiin innaga oo kaashanayna dowladda itoobiya dhammaanba dowladaha kale ee dariska ah iyo saaxiibadeenna beesha caalamka ugu dambeyn waxaan mar labaad ugu hambalyeynayaa dowladda iyo shacabka itoobiya doorashada guulaysatay ee ka dhacday dalkooda waxaa kale oo aan guul u rajaynayaa xukuumadan cusub ee uu majaraha u qabtay ra-iisul wasaare abiyi axmed mahadsanidin